رينا هناك طرق للبقاء على قيد الحياة أفضل من الطرق التي تلجئين إليها أوه كم أشعر بالخجل يا لطاستي كيف يمكنني احتمال نفسي بعد اليوم؟ المنطقة هنا أو ديور ديور إيه محو عدو تبقى عدو واحد آخر لاعب باق أبر أبر هبل هبل Uh, sorry guys. بواسطة معود؟ مهاراتك Da. نهزلة De Ești român? Română? de <laughs> Mi-am dat seama din prima. accentul ăla de rusnac adevărat? Da. După vorbea cu tine pe engleză, dar am simțit eu ceva. كشف <laughs> المنطقة هنا وجدتهم سقط عدو ظلال متحركة Cred că se duc la B. Am o casigură, o să vă Ei plant. Îmi plantează. تبقى عدو واحد رصد عدو في بي أعيد التنقيم يناموا هنا جود أطلق لسبايك الخاصة بالأعداء لا يشكلون قوة لا تقهر لذا يمكننا النجاح جار مسح المنطقة أمامنا بيبي. se do اوكي. سرعت السبايك احذروا رصد عدو في بعيد عن طريقي قتل العدو هنا Mamão. Tava parado, não é? Defesa, defesa. هذا بالتواضع هل يمكن لأحدكم إقراضي؟ شكراً Где удачки? Din Bacă, voi? Constanța, Maramureș și Galați? A, bine știu. Da, dar nu, era aproape de mine, în Bacă. جار مسح المنطقة سقطت ال spike في B من التالي زرعت السبايك أعيد التلقيم تبقى عدو واحد لا توجد شحنات ايزي يوجد سلاح هنا يمكنني إقراضه هنا لما la الساحر لما la الساحر Sont là-bas, sont ولا آخر لاعب باق سكوزي سكوزي أبدا أحتاج إمدادا أحتاج إمدادا Mid, mid. the spike. No, my footage is that's. ركز يا سوبر. Bine. Bine asta. Mersi. انظر إلى عين عدوك يساعد هذا في تحري الدقة بحاجة لمع... شكرا جنة. نعم دوزج وي دوز ونص امين شابتش بي جنش بي أحدكم قرضا؟ أستطيع الشراء بحاجة لمعدات شكرا Thank you, Omar. انظروا في أعينهم وأنتم تقتلونهم لدي أموال للإقراض بحاجة لمعدات شكرا ميرسي Non, أراقب هنا أعيد التلقيم Są BB być. لن يموت حلفائي سقطت السبايك في بي تبقى عدو واحد أراقب هنا Isso. Top. سلوبيا العدو في ايه آه. وقت الرحيل Ciao, scatto pasta. آخر لاعب باق You got this woman, you got this. تبقت ثلاثون ثانية تبقى عدو واحد Easy. They all yours man. رجعت لسبايك ما وا دروب بيز في الموت أداء رائع لقد نسيتم مكانتكم تبقى عدو واحد آخر جولة في الشوط لا داعي للبخل أنفقوا أموالي يحتاج أحدكم أستطيع الشراء من التالي؟ رصد عدو في الوسط ابتعدوا عن طريقي استعدوا لنيران الجحيم سقطت السبايك في اي تبقى عدو واحد تبديل الجبهات مجرد حشرات أحتاج هذا أحتاج هذا No money, woman. I will buy for the next time, maybe. Easy. Bine, Vezi că te adaug la